agitar essa final da palma. Ei, ei, ei. 嗯。 E aí, jurados? Como é que ficou aí? E aí, jurado? Um, dois, três. Vamos decidir. E seu parceiro R22. E aí galera, uma salva de palmas para todos os b-boys que colaram aqui hoje no evento e agradecer a todos vocês pela presença e no